抓太密，新的技巧，给各位参考一下，给各位参考一下，参考一下，好不好？别才看不到，这才才看，才看得到，真的，真的，相信我。 这是 open the door，and close the door。样会了吗？学会了没？学会了啊，没问题了。还有问题的同学请发问。没问题了。OK 嘛，哈，OK 嘛，哈，这样没没问题了，哈。哦，不会的话学一下，冲进房间来，open the door and close the door。好，样会了。啊、 啊，不会用嘛？不要啊！把你吸过来盖啊！你老师哎，哦，把这个战术发挥到淋漓尽致啊！干！不行，我生气了，我生气了，出来，出来！哦，我这太生气。 对，你要站起来，对对，你要站起来才能鞭尸，再来，来玩一下玩一下玩一下，好一样，open the door and close the door 啊，技巧教给各位啊，了解啊，了解，open the door c l o s e close the door 啊，OK 啊，open the door，好没有，close the door o k 啊，OK 啊，哎，这样你还没追到，还没追到，这样了解啊，open the door，open the door，close the door o k o p e n the door，open the door。 啊，好，close 的 r 啊啊，OK 啊，没问题啊，啊，了解。听到了鬼音声音，他就是已经出招了。啊，open the door 啊，啊，close the door 啊，啊，open o r c l o s e door 啊，好，大概 open 的。哎，如果你喜欢我的频道，请记得左下角按个订阅，右下角按个喜欢，记得分享给你的好朋友。订阅旁边有个铃铛，按下去随时可以收到我最新的消息。我是平民百姓。欧啦欧啦欧啦欧啦欧啦欧啦。